yo creo que a nivel popular ha calado muchísimo, Hay gente que dice, ¿cuál es la clave del proceso? La clave del proceso es eh, la, economía, la clave del proceso es el derecho a decidir. Yo creo que la clave del proceso es la dignidad. La gente está harta, está harta de que nos traten de la manera que nos tratan. ¿no? no puede ser, ese el insulto permanente, la agresión, la amenaza permanente. Llega un punto que, que estás harto, hasta que hemos llegado. ¿no? O sea, no si no si te van a tratar con, normalidad, pues te largas y se acabó, ¿no? Es que yo creo que en la inmensa mayoría de la población pesa más el factor de dignidad que cualquier otro factor. Y hay un elemento muy clave aquí. Eh, durante muchos años pensaron, alguna gente pensó, que la inmigración reciente española era una quinta columna que podían utilizar y no se dieron cuenta de que cuando esa gente vuelve a Extremadura los insultan igual y, les llaman los catalanes y les insultan. Y, bueno, esto ha hecho, por ejemplo, esta es la única explicación de por qué en los barrios de inmigración votan independiente, porque están hartos